A, ah, dobrý den. Posaďte se u nás. Sonia. Lenka. Těší mě. Vypadáte nervózní. Dáte si panáka? Dá. Roma? Může být. Tak já poprosím o dva Roma. Díky. Tak, já bych se chtěla zeptat, co vás vede k tomu, že jste přišla na náš casting? Tak hlavně finanční situace přítelem se stěhujeme do Brna. Nastupuju na výšku po prázdninách, takže peníze se budou hodit. Mm-hmm. Takže vejška, což znamená 18 už bylo. Tak přítel ví, že jste tady? Ne. Rodina? Neví to. Tak, nikdo. Dobře, dobře. Já jste poznamenám. Tak, viděla jsi něco z naší produkce? Uh, já moc porno nesleduju, takže nevím o tom. Moc nesledujete, dobře. Nedáte si cigaretu? Mm. Dám si nabídnout. prosím. Tak, začneme s takovým malým dotazníkem, co je potřeba vyplnit. Tak, vaše sexuální orientace? Hetero. Sexuální. Heterosexuální, dobře. Tak, potřebovala bych vědět, kdy jste přišla o panenství, v kolika letech? Mm, v sedmnácti. V sedmnácti. Dobře. A od té doby počet sexuálních partnerů? Čtyři. Čtyři. Mhm. Dobře, dobře. Tak, nás zajímá, jaké máte zkušenosti v oboru? Žádné? Žádné. Dobře. Tak, tady máme nějaké praktiky vypsané, to jenom tak proletíme. Co orální styk? S přítelem. Občas. S přítelem občas. Mhm. Dobře. Tak, co třeba dva muži? Jak byste zvládla? Uh, nikdy jsem neměla to najednou, ale nebráním se. Nebráníte se, dobře. Tak ženy? Ne. Ne. Ne znamená ne jako nebráníte, nebo ne jako neměla? Neměla. Ani se nebráním. Dobře. Anální sex? Jednou zkoušela. A? Mm. Bolelo to. Bolelo to. Mm-hmm. Dobře. Tak, já jsem tady vyplnila všechny kolonky, abych potřeba vidět, kdy můžete začít. Mm. Kdykoliv bude potřeba. Nemám práci. Učím prázdniny. Mm-hmm. Tak nám naše první produkce začíná příští týden. Ano, tam bychom se domluvili později. Tak, pokud byste chtěla začít teďka, potřebujeme pro vás vymyslet umělecké jméno. Nápady máte? Sandra? Jo, to by šlo. To by se k vám hodilo. Dobře, já to jsem takhle poznamená. Tak. A teď vy. Nějaké otázky na mě? Hmm. Kam ty filmy půjdou? Distribuce. Aha. Tak, základní distribuce Německo a USA. Ale Takže... bohužel nemůžeme, nemůžeme zaručit. Jasně. Jestli půjdou do Čech nebo ne, to je pouze po těch, co koupí ty filmy a budou je dále distribuovat. Uh-huh. To není v naší kompetenci. Tak to je na vás, jestli je to problém nebo ne. Mm. Poradila byste se s tím? No dobře, tak v tom případě u mě je vše v pořádku. U vás? No tak se půjdeme podívat na plac.